चेक करिए voice very very good evening voice check करिए क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था सबसे पहले देख लिया था मैनेजमेंट अकाउंट क्या है क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आ, किसका आ गया ये भाई डाउट सबसे लास्ट में आप चैट में डाल दीजिए जो भी डाउट है आपका तो क्या पढ़ना था नहीं पढ़ना था ये देख लिया हमने इसके बाद हमारा था एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या क्या सिलेबस है सिलेबस के बाद हमने सीखा था कि भाई कंट्रीब्यूशन होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कंट्रीब्यूशन देख लिए थे कंट्रीब्यूशन के बाद हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है वो देख लिया था फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए और फिर हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेटेड से कुछ क्वेश्चंस कर लिए आज हमारा एजेंडा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना और इसी पे सारी के सारी क्लासेस चलने वाली है आज आज हम सीखेंगे sir break even point break even point मैं इसे समझाने से पहले कुछ मैं दिखा दूं विजुलाइज करके एक एग्जाम्पल लेके दिखा दू तो मेरा काम आसान हो जाएगा नहीं तो ऐसे मैं समझाता रहता हूं और बच्चों को समझ में आता नहीं जल्दी से वो पॉइंट तो break even sir please formula chart PDF में ठीक है ये मैं भेज दूंगा देखिए दो एग्जाम्पल है डिफरेंट <laughs> तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन हमारा सेल्स है सेल्स है दस हजार वेरिएबल कॉस्ट है आठ हजार फिक्स कॉस्ट है तीन हजार तो सर यहां पे प्रॉफिट निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता बड़ी सीधी सी बात है प्रॉफिट तो निकाला जा सकता है तो अगर मैं यहां आपसे प्रॉफिट पूछूं तो क्या आएगा प्रॉफिट तो यहां प्रॉफिट नहीं आएगा क्या आएगा लॉस लॉस कितने का आ गया एक हज़ार एक तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल देखिए सेल्स है that is ten thousand VC है एट थाउजेंड अब फिक्स कॉस्ट जो है वो दो हज़ार है तो अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा प्रॉफिट क्या आएगा या लॉस क्या आएगा ज़ीरो अगले पॉइंट पे देखते हैं आपका सेल्स है दस हज़ार वीसी है आपका आठ हज़ार और एफसी है आपका एक हज़ार कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है ये तो चेंज हो ही नहीं सकता मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है यहां पे प्रॉफिट आएगा एक हज़ार तो मुझे आप बताइए यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल आप एक बिजनेसमैन हो आप ना एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस करने जा रहे हो मैं सिंपल सी बात करूं अगर आपको एग्जाम्पल वन में रखा जाए और एग्जाम्पल वन में अगर आपको रखा जाए आपका बिजनेस का सिचुएशन एग्जाम्पल वन के जैसा है क्या आप बिजनेस कंटिन्यू कितने टाइम तक करोगे लंबे समय तक क्या बिजनेस कर पाओगे आप तो बड़ी सीधी सी बात है सर अगर ऐसा एग्जाम्पल हुआ तो लंबे समय तक तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें क्या हो रहा है लॉस लेकिन अगर आपको इस एग्जाम्पल में रखा जाए क्या आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाओगे डेफिनेटली यहां पे आप देखोगे कि क्या पता हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए लॉस तो नहीं हो रहा ना घर से तो नहीं जा रहा ना कुछ भी एटलीस्ट सब कुछ तो हम रिकवर कर रहे हैं ना तो देखोगे ये उम्मीद रहेगी कि कल हमें प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा मार्जिन होगा तो यहाँ पे आप सस्टेनेबल कर सकते हो और यहां पे कभी भी आप बिजनेस को बंद करना पसंद ही नहीं करोगे क्योंकि चल रहा है तो ये वो वाला पॉइंट है ये वो वाला पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन आप अपने बिजनेस को बंद नहीं करते तो इसको कॉल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इसको क्या बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट इसका मतलब सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो लेवल जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे TC is equal to sales होता है जहां पे क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट तो मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूं break even point is equal to TC TC is equal to sales TC is equal to sales को मैं क्या बोल सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट समझ रहे हो बात को क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना है यहां पे टोटल कॉस्ट कितना है दस और सेल्स भी कितना है दस तो जहां पे टोटल कॉस्ट और सेल्स इक्वल हो जाते हैं उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं अगर मैं चार्ट के फॉर्मेट में अभी चार्ट भी है इसमें आगे चल के लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आइडिया दूं अगर मैं इसको चार्ट में प्लॉट करूं ग्राफ आएगा आपके एग्जाम में इसमें तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो सिंपल सी बात है आपका मान लेते हैं सेल्स सेल्स की लाइन ये जा रही है ठीक है सेल्स की लाइन ये जा रही है इसके बाद टोटल कॉस्ट की लाइन ये जा रही है तो जिस लेवल पे ये दोनों बराबर हो गए क्या सेल्स और टीसी जिस लेवल पे उसे कॉल करेंगे क्या सर ब्रेक इवन पॉइंट तो हम चार्ट वाले जब चार्ट वाले क्वेश्चन आएगा ब्रेक इवन चार्ट बनाने को तो वहां पे डिस्कस करेंगे अभी बड़ी सीधी सी बात है बड़ी सिंपल सी बात है सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो लेवल होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो सर यहाँ पे क्या है सर यहाँ पे हजार रुपए आपने क्या करा एक्स्ट्रा कमा लिया तो इस प्रॉफिट को जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है इसको हम बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं क्या बोलेंगे इसे हम डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे तो यानी ब्रेक इवन से ऊपर जितना आप कमाना चाहते हो उसको क्या बोलेंगे डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे अब देख लो एक चलिए एक एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का था हम उसको अलग से लेंगे चलिए यानी सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो तो sir basically fix cost divided by PVR PVR into में हंड्रेड ये वो लेवल आएगा यानी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये break even point in the terms of amount आने वाला है जब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ना तो in the terms of amount आएगा ब्रेक इवन पॉइंट और इसको मैं दूसरे शब्द में बोल सकता हूं ये ब्रेक इवन सेल्स है ये ब्रेक इवन सेल्स है तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है पूरा यानी आसान है लेकिन अगर आपने सोचा ना कि रट्टा मार के कर लेंगे तो नहीं एक सवाल में कई फॉर्मूले लग जाएंगे दूसरा अगर हमें ये किस में आया हमारा इन टर्म्स ऑफ सेल्स यानी रुपीस में अगर मुझे निकालना हो यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है यूनिट में तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है sir that is fix cost divided by divided by contribution per unit CPU लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू हंड्रेड नहीं होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी sir C P U contribution per unit आएगा ये किस में आएगा सर आंसर ये आंसर हमेशा आएगा यूनिट में आएगा ठीक है ना ये आंसर यूनिट में आएगा अब ये आंसर किस में आएगा रुपीस में तो कई बार ना ब्रेक इवन पॉइंट को सवाल में बोल देते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स निकालिए तो ब्रेक इवन सेल्स होता क्या है sir basically break even sales होता है हमारा जो हमने ये फॉर्मूला लगाया जब रुपीज में नंबर निकल के आए कई बार कुछ नहीं बोलता तो आप रुपीज में निकालिए चाहे यूनिट में निकालिए फर्क ही नहीं पड़ता कई बार बोल देगा ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट में बताइए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा लेकिन सर क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बिल्कुल निकाला जा सकता है मैं सवाल जो भी करूंगा ना उसको मैं पॉइंट में और यूनिट में दोनों निकाल के बताऊंगा अगला आता है सर आप ब्रेक इवन पॉइंट तो कमा रहे हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट बताइए या फिर डिजायर सेल बताइए desire sales sir desire sales का मतलब क्या है जहां पे आप कुछ प्रॉफिट कमाओगे तो फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय अगर पीवीआर कर दूं तो यहां पे कुछ प्रॉफिट होगा क्या इसका मतलब क्या है fix cost divided by PVR का मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो ऐड कर दो ऐड प्रॉफिट एड प्रॉफिट तो ये हो गया डिजायर कितना सेल्स करो कि इतना प्रॉफिट कमा लो कितना सेल्स करो कि इतने प्रॉफिट कमा लो तो ये डिजायर हो गया इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा margin of safety margin of safety हालांकि इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूला है सवाल के साथ साथ करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है actual sale actual sale minus में ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स तो इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हम इतने सेफ जोन में हैं अगर इससे नीचे सेल्स गया ना तो हम लॉस में पहुंच जाएंगे तो उसे बोलेंगे हमारा ब्रेक इवन और सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एम ओ एस सर ये रुपीज की बात कर रहा हूं मैं ये किस में निकल रहा है रुपीज में कई बार ना ये नंबर में भी निकल सकता है पर सॉरी परसेंटेज में तो परसेंटेज वाले का अलग फॉर्मूला है जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं करता जाऊंगा तो आज का जो एजेंडा है ना कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम कर पाए तो चलिए हम देखते हैं एक सवाल ब्रेक इवन पॉइंट पे पहले आपसे पूछ लिया जाए किसी का कोई डाउट है तो ठीक नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है अभी एक एक करके पहले तो आप ये देख लीजिए इस इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है किसी को डाउट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है किसी को डाउट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है नो no. चलिए क्या इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है चलिए फॉर्मूला तो अभी अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा पहला पॉइंट एक एक पॉइंट ध्यान से करेंगे हम point number one point number one कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन कुछ जानकारी गिवन है सेल्स दे रखा है आपको दो लाख रुपए सेल्स क्या दे रखा है दो लाख रुपए चलिए मैं यहां लिख भी लेता हूं सेल्स दो लाख रुपए एंड वेरिएबल आपको कॉस्ट दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लू वीसी वीसी दे रखा है एक लाख अगर इन दोनों को हम माइनस कर देना तो हमें एक रिजल्ट निकलता है दैट इज कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पे अस्सी हजार रुपए कहता है फिक्स कॉस्ट हमारा तीस है तो अगर मैं यहां से वैसे जरूरत नहीं है अभी माइनस करने का देखते हैं सवाल पूछता क्या है फिक्स कॉस्ट कितना है सवाल में दे रखा है fix cost thirty thousand thirty thousand calculate break even point point number one simple बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का formula sir fix cost divided by P V R into में हंड्रेड चलिए सर फिक्स कॉस्ट तो पता है हमें कितने का है thirty thousand divided by P V R P V R क्या होगा पी होता है हमारा contribution divided by sales into में हंड्रेड तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है निकाल लिया हमने अस्सी हजार डिवाइडेड बाय सेल्स दो लाख इनटू में हंड्रेड तो क्या आया ये देख लेते हैं एक बार फटाफट तो अस्सी हजार डिवाइडेड बाय दो लाख इनटू में सौ चालीस परसेंट चालीस परसेंट आया इसका मतलब सर जीरो पॉइंट फोर और इनटू में अब चालीस परसेंट अगर आप जीरो पॉइंट फोर करोगे ना तो परसेंट नहीं इनटू हंड्रेड नहीं लगाना अगर आप नीचे क्या लिख रहे हो नीचे अगर पूरा फोर्टी लिखते हो ना तो हंड्रेड लगाना इस बात का ध्यान रखना फोर्टी लिखा तो अब हम लगाएंगे इंटू में हंड्रेड ठीक है तो तीस हजार डिवाइड फोर्टी इंटू में हंड्रेड तो सर पिछहत्तर हजार तो जवाब है कि सर पिछहत्तर हजार रुपये की अगर हम पिछहत्तर हजार कम तो नहीं निकाला हमने नहीं अगर हम सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का सेल करते हैं तो हमें ना तो प्रॉफिट होने वाला है ना ही नुकसान होने वाला है एक बार चलो इस बात को प्रूफ भी कर लें ठीक है ना एक बार हम इस बात को प्रूफ कर लेते हैं मैं धीरे धीरे सवाल कराऊंगा और सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा दो मिनट रुकिए ठीक है एक बार इस बात को प्रूफ भी कर लिया जाए सर चलिए प्रूफ करते हैं जैसे यहां पे मेरा सेल्स क्या है बोला सवाल में कि सेल्स आपका पिछहत्तर हजार होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा अगर आपका 40 परसेंट पीवीआर है तो 60 परसेंट वेरिएबल होगा कहाँ लिखा है ये बातें मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होता है ये दोनों मिला के होता है तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे निकल सकता है वेरिएबल कॉस्ट बड़ी सीधी सी बात है तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होगा 60 परसेंट तो 75,000 का 60 percent that is 45,000 forty five thousand minus कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो कितने आए तीस हजार अब क्या माइनस कर दें हम फिक्स कॉस्ट ये ना वेरीफाई करके दिखा रहा हूं करना नहीं है आपको एग्जाम में तो तीस हजार का फिक्स कॉस्ट है तो देखिए प्रॉफिट क्या आया जीरो यानी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही बातों को बताता है यही चीजें तो हम प्रूव कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताएं फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं अगले पॉइंट पे किसी को क्लियर है सर पचहत्तर हजार का साठ परसेंट क्या बताया हिना ने समझ नहीं आया मुझे सेल्स का साठ अच्छा इन्होंने बता दिया ठीक है चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई तो अगर मैं देखो फिर से अगेन मैं कहूंगा कुछ बच्चों को देखो डिटेल में मैं बताने लग जाता हूँ ना कोई चीज तो वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं तो ये वाला जो पोर्सन है ना ये एग्जाम में नहीं करना अगर ये सवाल आता है तो एग्जाम में यहीं पे आंसर खत्म हो गया इसके आगे नहीं करना ये सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए कराया गया है कि इस तरीके से होता है सवाल नंबर टू टू कहता है हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस और हमारा क्या कहता है यहां पे सेलिंग प्राइस रिड्यूस चलिए हम्म चलिए पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा दोनों में फर्क होता है एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा सेल्स यहां पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं सेलिंग प्राइस को मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूं यहां सेलिंग प्राइस को रिड्यूस सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने का मतलब है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप समझिएगा देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा जैसे मैंने बोला सेल्स है मेरा सेल्स है मेरा यूनिट के टर्म में 2000 ठीक है तो यहां भी सर मैं मान लेता हूं सेल्स यूनिट के टर्म्स में 2000 मैं दोनों जगह एक ही एग्जांपल को करूंगा सेलिंग प्राइस है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दस रुपए वेरिएबल कॉस्ट है सात रुपए वेरिएबल कॉस्ट है सात रुपए फिक्स कॉस्ट है हजार रुपए तो सर सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है दस रुपए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे भी है सात रुपए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी है हजार दोनों सवाल मैंने सेम रखा है दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है पहले आप यहां ध्यान दीजिए दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली exactly सेम रखा अब इसमें डिफरेंस देखना मैंने इस सवाल में कहा इस सवाल में क्या कहा मैंने इस सवाल में कहा है बाकी बच्चे जो बैठे हैं एक बार मैंने रिवाइज करने का टाइम दिया फटाफट से क्विकली रिवाइज करें चलो अंदर चलो आप यहां बैठो आगे मैं बिठाऊंगा ठीक से हाँ बस दो मिनट दीजिए मैंने कहा कि आपका selling price selling price reduce हुआ रिड्यूस हुआ टेन परसेंट से और यहां बोला मैंने सेल्स रिड्यूस हुआ टेन परसेंट से अब दोनों देखने में और समझने में एक जैसा ही लग रहा है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ टेन परसेंट से और यहां पे सेल्स रिड्यूस हुआ टेन परसेंट से लेकिन दोनों के आंसर में देखना कितना फर्क आ जाएगा सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने का मतलब सर अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट चार्ट बना रहा हूं तो सर प्रॉफिट चार्ट बनाने का मतलब किस तरीके से होगा ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट चार्ट में सेल्स होगा सर सेल्स होगा हमारा selling price reduce ten percent से हो गया मीन्स अब ये रहने वाला है हमारा नौ रुपए अब ये रहने वाला है नौ तो यहां पे आएगा अठारह हजार अठारह हजार वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सात रुपए और दो हजार के हिसाब से चौदह हजार यहां आया कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन चार हजार माइनस करेंगे हम एफसी फिक्स कॉस्ट एक हजार प्रॉफिट कितना आया तीन हजार अब दूसरी साइड में देखिए यहां पे सेल्स क्या होगा सर कहता है सेल्स को रिड्यूस करो यानी सर हमारा जो सेल्स है उसको रिड्यूस करना है यानी यूनिट जो हमारे 2000 बिक रहे थे अब 2000 यूनिट नहीं बिक पाएंगे सर ये ये 10 परसेंट से कम बिकेंगे दैट इज 1800 यूनिट बेच पाऊंगा मैं सेल्स रिड्यूस करने का मतलब पहले मैं 10 यूनिट बेच रहा था अब मैं कम बेच पाऊंगा तो अब सेल्स जो आएगा वो क्या आएगा सर अट्ठारह सो इंटू में दस यानी सर अठारह वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर वो भी अठारह सो इंटू में सात हो जाएगा यानी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो अठारह 1800 अठारह इंटू में सात बारह छः सौ और contribution sir contribution fifty four hundred minus क्या करोगे sir F C F C कितना माइनस करें एक हजार तो जवाब देखिए यहां पे क्या आ गया चौवालीस तो अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि what is the difference between the selling price के रिड्यूस होने में और सेल्स के रिड्यूस में सेल्स रिड्यूस होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है लेकिन सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने पे वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल्स को कहूं सेलिंग प्राइस को मैं कहूं 20 परसेंट रिड्यूस हो गया चलो मैं यहां करके दिखा रहा हूँ चलिए एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और सेलिंग प्राइस और डाउन कर रहा हूं मैं किससे ट्वेंटी परसेंट से तो सर अब हमारा सेल्स पता है कितना होगा ये हो जाएगा आठ यानी सोलह हजार लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा सर वो रहेगा हमारा कितना चौदह हजार तो देखिए इस वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट सेम है यहां पे भी सेम है लेकिन यहां वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया बदल गया तो ये बातें आपको समझना है यहां पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा कंट्रीब्यूशन 2000 प्रॉफिट माइनस करके कुछ अलग पॉइंट आ जाएगा पहले तो आप सिंपल सी बात करिए कि सेलिंग प्राइस का रिड्यूस होना और सेल्स का रिड्यूस होना दोनों बातें अलग है बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन में देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया बाय टेन परसेंट तो बच्चे क्या करते हैं कई बार सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है वहां पे बाकी इस तरीके का क्वेश्चन और भी आगे आएगा पहले यहां तक बताइए कोई दिक्कत यहां तक कोई डाउट है